Si usted saluda a los suyos de alguna de estas maneras, hola, ¿qué hubo? Mi pana, ¿qué lo que? Che, qué volá, o huepa, pues tenemos muy buenas noticias para usted. Realesta es su casa de bienes raíces en la Florida. Somos una agencia de corretaje dedicada a ayudar a nuestra comunidad a alcanzar el sueño americano, ser dueños de su propio hogar. Tenemos estrechas relaciones con entidades bancarias de muy alta reputación para asegurarles una experiencia satisfactoria, agradable y profesional. No importa cuál sea su situación personal ni su condición económica, nosotros podemos ayudarle. Llámenos al 1-800-286-8347 para que reclame su reporte gratuito titulado Los 9 errores más comunes al comprar una vivienda y cómo evitarlos. Llame ya. Real está. Su casa de bienes raíces real.